Este es el parque del pueblo, diferente a la plaza del pueblo. Un pequeño Central Park. En Shanghai. Mucha gente y tranquilo. Versus todas las calles llenas de gente. Hola. Es un día bastante agradable, no hace mucho frío y hay solcito. Así que, bacán. Ahí está Luis. baño para allá. Welcome to People's Park Playground again, dice. Pero nosotros no vamos.